Thank you. ပြဝေဆုံးမကုန်နိုင်တော့ကွယ်လောကဒီလေအဖိုးနဲ့ဘွားရဲ့စုံရင်မြပြထင်ရှားလာတော့ကွယ်